<laughs> うわ 见过呢度啲老鼠啊，仲大过我只狗啊！ 快啲 check 完收工啦！ 你係咪俾人整蠱啊？揾嚟揾去都揾唔到嘅。 都算噏得啦。 你究竟得罪咗边个？揾啲咁嘅嘢搞啊！ 又濕又凍又臭，唉！我頂唔順啊！ 来咩？老母！老我！老母！等我嚟！老母！ 住！等我嚟！嚟啦！嚟啦！ 剧。 Huh! You... 你要嘅嘢喺我度，放咗佢。你嚟咗之后，搞到我鬼咁头痕，你死快啲啦！我谂你会好失望。你阻止唔到我嘅。 Whoop. 到我嘅。 你阻止唔到我嘅，你阻止唔到我嘅。 你冇事啊嘛，你放心啦，我冇事。你啲人渣都有今日啦。系咯，佢下半世都有排坐啦。我似揾你剪尸弟，冇事啦。 俾个信封我，你先至系幕后嗰个。你以为阿关会有咁醒，识搞咁多嘢？攞嚟啊！呢啲嘢唔见得光噶，我唔可以俾人查祸当摊喎。我爸爸系你杀噶，佢太多事。 打烂沙盘就问到笃，差啲俾佢发现，好彩我醒目摆平咗，烧咗佢。你都好事多为，黑白两道我都通。 点会唔俾我玩晒啊？你知我老豆唔会埋你堆噶。你老豆食古不化，唔知定。我知老井一担担啊，所以咪揾阿关啦。咧佢就知定啦。但我要夹住佢，有你我就好办事啦。我好睇好你噶。可惜啊，你同你老豆一样，衰正义啊。你啲人渣边度会明啊？有啲嘢。 唔讲你唔知嘅，又咩啊？我虽然交低咗个 pass 啊，但系我冇辞到职。 你几时知道系佢噶？我知道嘅时候已经太迟，有人知道晒我哋嘅一举一动。Victor 喺船坞等我哋，带我哋医院。佢又一路维护住阿关，直到佢以为阿关会去揭穿佢哋为止。跟住佢就照板煮碗杀埋阿关灭口。而家如果天清，我哋总算尽咗力去完成上一代嘅遗愿。我哋老豆都系想咁，但爸爸佢哋就牺牲咗，Victor 而就生勾勾。 死有轻于鸿毛，重于泰山。